自分のためにだけ戦い自分を愛して生きる他人は全てそれを感じさせてくれるために存在していると思えばこれほど素晴らしい世界はない